продолжаем работать с возражениями. Уважаемый, вы говорите чистая шерсть, а на бирке написано хлопок. Ч -ч -ч, это мы моль обманываем. Слушай, меня не обманет.